Я к этому готовилась и рада, что достигла. Выпал шанс поучаствовать. Ну, вот я им воспользовался, видимо, не зря. Многие, на самом деле, пришли за новыми знакомствами, как и я, попробовать себя в чем-то новом. Хотелось знакомств новых. Всегда новые друзья, это очень круто, очень приятно.